gue botak karena gue kan S2 deh gue kalau botak di depan tuh artinya pinter kalau botak di belakang artinya pemikir nah kalau gue botak semua artinya lu pikir lu pinter <laughs> Thank you.